Ich heiße Somi, ich komme aus dem Iran und bin seit vier Jahren in der Schweiz, wohne in Luzern. Ich komme aus dem Iran und unsere ähm, Religion, also Regeln, ist so, wir müssen Hijab haben, längere Mantel tragen mit Kopftuch. Normalerweise wir äh, die Persien, die iranische Frauen, wir 90 Prozent, die wollen nicht Hijab tragen. Ich möchte nur sagen, obwohl überhaupt nicht angenehm, angenehm ist, aber bin ich nicht dagegen. Mhm. Äh, ich denke, äh, sie können frei entscheiden. Wenn, wenn ein Land sagt, ja, du darfst nicht das tragen oder du, du muss also eine äh, bestimmte Kleid tragen, dann ist wie, wie also iranisches System. Für mich. Gut, ja. Man muss selber entscheiden, was, was die Leute wollen.